Ось. А, тут сліди, це эти, птичкові. Птички натоптали. Птиці ж залітають у форточки і натоптали. Теж їсти хочуть. Ну що, друзі, поросятам сьогодні у нас ровно 60 дней. Сьогодні у нас понедельник. Ану, бичи. От такі поросята у 60 днів від народження. Оце вони. І оце вони. Ану, біжи туди. Давай. От такі. Мух, звісно, тут неймовірно. І травами, і все, ну все одно. Оце ж я і не хочу зараз переводити їх в сарай на откорм, туди всі мухи перелетять. Хочу максимум протягнути ще, хоча б щоб мух поменшало. І от дивіться, от 60 днів поросятам цим. І ось оцим. А ось різниця всього-навсього в 20 днів. Ось за цима в них в 20 днів. Дивіться, які, яка різниця в 20 днів. Ну, то есть, е, я вже знаю для себе, через 20 днів ці будуть такі самі. Може навіть трошки більше, а може навіть трошки менше. Ну, тобто тут вже, ну, як приміру, що от 20 днів пройде, я знаю, що ці будуть такі самі, як ось оці. А ну. От. Цим ще нема трьох місяців. Це им получается два месяца и 20 днів. Ну, це ж часами. 2 місяці і 20 днів. Отдыхай. Так, ну як я планую, возьму отсюда одного, бо всіх тягати, то зрозуміло, що я не буду. Вони всі-всі однакові. Там плюс-мінус, я не знаю. Возьму отсюда одного і возьму отсюда одного. і узнаємо вес в 60 днів. Я не знаю скільки буде, ну вес то понятно, що не маленький. Ну чи буде більше, ніж в оцих. Мені дуже цікаво. Тому що в цих було е, самий ми важили 27 кг 60 днів, а самий здоровий, ну і більшенький по-моєму, 35-36. Я точно не пам'ятаю, але, по-моєму, щось таке. Ілі 35, ілі 36 кілограм. І от інтересно, буде в оцих 40 чи ні. Таке, як на вид, от я вспоминаю, які ті були, на вид ці більші. А ну так, да, біжи. На вид ці більше, ніж ті були в 60 днів. Оці більші. Ну, понятно, і ці, а ці такі самі. То же саме. І зараз узнаємо все. Настраиваем. веса. От чим хорошо, веса купил и все, И теперь нема претензий никаких. Вы все бачите. Це этот. И также 8 місяців будем важить. в сентябре будет 8 місяців у мене в первых. Так, и свет можем даже включити. Свет у нас ось тут. так. Все, я ящичок ставлю. нажимаем тару и погнали. Все устойчиво стоит, устойчиво. Нажимаем тару. Вот. Нули. Вик, нули. Нули. нули. Все, сейчас я Первого сюди, другого то, или давайте з дальньої клітки першого, а потім з цієї клітки. Ну, по весу. По весу в районе. По весу в районе 40 точно буде. Оце 60 днів. Ну, пробуємо, самому інтересно. Фух. Скільки там вік? 35, 34 900. 35, бач, нема 40. Ну все равно вес шикарный, 35, да? 35 килограмм. Вес непоганий. Я думал, в районе 40, ну то есть 38, 39. Ну ничего, сейчас в другую партию. 35. І вони все опорожняються в ящичках на на прибыль. Пошли. Сейчас дрогнуло. Ну там дров тенькурик стань, чтобы солнце не отражало. Так. Держите. І ось це всі самі виводки 60 днів. Вона тяжола. Скільки їх? 34 800. 34 800. Ну, бачиш, одинаково. 35 прыгає. Ну. Ну, воно видно, глянь, яка спина широка в нього. Оце кантор. 30. 34 900, так само. 35, бачите, на. 35 кілограм. Ну 35 кілограм у, у 60 днів. У мене предыдущі ці, що були 35-36, ми важили. Ну там більшіший був 36. То це в мене перший раз так в моєму хазяйстві. Було 27, було 32. Це обично. 27-32 це нормально. Ну, я вже для себе просто знаю. А це результат, звісно, при висив всі мої ожидання. Ну ці на моєму кормі. Тобто так, як я їх кормлю, це новий рецепт я почав використовувати із е, чорною макухою. І пішло діло. Ну, правда, плавно, постепенно, постепенно, щоб не було діареї потому что есть опасность с самого детства. Может быть и отечка, я их не вакцинирую до отечки, и может быть диарея. Поэтому я плавно-плавно переходив, переходив. Ну і перейшов, щоб анонсів особо не було. Ну і результат, соответственно, от 60 днів. То пишуть там мені, що це нереально в 60 днів, у мене в 4-3 місяці. Ну це вас так ви не займаєтеся. Ви кормите просто, забрали свиноматки і не контролюєте. А я строго контролюю, слідю, щоб не було діареї, щоб вони хорошо пили воду, хорошо їли. І ось, відповідно, такий результат уші. Це двохмісячне порося. Таке на базарі вам повинні казати, якщо кажуть, двохмісячне. Ось таке двохмісячне. Оце двохмісячне порося. Понапісував. Може відкриєш спочатку? Двохмісячне. Тікайте. Так, і зараз я е, дам рецепт. Зараз все уберу і потім зніму маленький сюжетик, рецепт, як я кормлю. І як я советую кормити, і як я кормлю. А, дивись, 40 грам на этот, 2 штуки на хезалу і 40 грам показує, так? Да? Угу. Хороші віса. Я дуже доволен. Ну а в сентябрі, по-моєму, у мене 18 у перших 8 місяців буде. От 18 сентября плюс-мінус там, або раніше, або на день позже, або на день раніше, там щось я вважав. Ми будемо обирати і зважимо у 8 місяців який. 8 місяців, це вони в мене останні вже 2 місяці сидять на просто зернова група, дробленка і чорна макуха сімечки. Все, більше я нічого не даю. Макухи набрав багато, за недорого. От вчора скільки перенесли опілок, ну я е, не носив. Я займався сараєм на щелевих, а Віка загружала в мішки отаким образом. Я їй зварив отаке колечко металічне. Ось. Це правда маленький мішочок попався. Ось отак. І вона набирала, а Богдан носив і туди на горіще висипав. Ось отак. І там розкладуємо плавненько так. Все. І отак наберемо, скільки ви вчора мішків. Та 60, наверное Ну 60-70 мешків вчора Не вони. доверху. Ну. Ну да, не під самий верх. Ну десь 60-70 мешків Отако типа набрали і Бодя попереносив, туди поскладав. І там, ну потім, як там уже висипемо, розсипемо більшу половину. І днем відкриваємо, щоб вона просихала. І там же ж теж розстеляємо, щоб теж висихала, щоб не різко кучу навалити. Удобно, да, з колечком? Ну так, удобно. Це ж і так само пшеницю набирають, кукурузу, ячмінь. Ну отакого типу, ось. Із проволоки шестерки зварив. Зігнув, ну понятно, що зігнув нерівно. Ну, примерно. А можна дві дужки від відра старого. Дві дужки ми міряли теж якщо зварити, отаке колечко буде. Ну це хто не знає, візьміть на замітку, отак пшениця, ячмінь, кукуруза, всі в сипучку і так само опілки. Также багато коментарів в предыдущем відео, що миші лізуть по стінам. Я щось теж так думаю, що вони можуть лізти по стінам а іменно у вікна. От писали люди, що вони миші можуть у вікно залізти. Так вони зуніде. Тут все обшито металом, там іде швелер, не знаю, 20-й, мабуть. І внутрі все залито, тобто там ніяк не може знизу. Тут я зробив спеціально, щоб уже О! сиділа. Сиділа, а пролізти не могла. Ох ти ж уже, а! Сиділа, а залізти туди вона чик-чик-чик, чик-чик-чик, а не може, да? По металу. От я ж кажу, вони відсюди, із дверей в основному. Ну то є зараз я хочу закрити вікна і постелю зараз дві доски. Постелю туди дві шальовини, щоб туди ходити по бігбегам. І зайду туди, закрию вікна. тому що І от миша сиділа. Вона лізе під дверями, як я й думав. І зараз я сюди віка наложу пакетів побільше. Отут, де вони. Хай зразу вони голодні приходять, хай їдять. О, зараз я кину доски і зараз їх постелимо і так і зробимо. От уже сиділа вже тут, а не могла пролізти. А так би пролізла. І вона така врать пузата. беременна. О. Все, лізу туди. По доскам. Ну. Оп. Доставай на бігбегі. ні, така я на доска, хай разниця. Ага, тут перві Перший бігбеги у нас вийшли не дуже ровно, так кривенько пішло. Віка контролювала бігбеги, а ми всі носили. І вона перші три неровно насипала. ну. А потім поняла як і вже кожен бігбег 850 кг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. 10, 11, 12, 17 бігбегів, так. Да. 17 бігбегів по 850 кг. Все, закриваємо на защелки, щоб вище не лазили. Бо зараз передають і похолодання. Ну а так зверху немає мишиних пометів, ну этих бубини, щоб все хорошо. І тут же ще ж помимо всього, сам е, внизу, хто повний, як ми його робили, ми внизу сантиметрів 80 оббили повністю металом усе. Повністю оббитий весь металом, міліметровкою, де там більше, де менше. І і потім тільки зробили залівку на пленку. Тобто я кажу, що миша оттуда не залізе ніяк. Ілі форточки 100%, ілі ось як я тільки що показав, під дверями сиділа, не могла залізти. Зараз туди накидаємо пакетів я думаю буде отлично. Ну, отак. Я думаю це перший і останній год, що я сюди отак в бігбеги складаю пшеницю. Чого перший і останній? Ну, сюди ми перший раз так бігбеги засипали. А в будущем, я думаю, зараз після цього сарая на щелевих почнемо строїти ангар. Потихоньку построїмо. На следующий год уже буде заїжджати машина в ангар, висипала і все. Єдине, що може в бігбеги будемо насипати понад стінами, ну там віддільно зернову групу. Недаром я тоді обив. Зараз була та товста миша тут обсиділа. От вона внизу пролізла. Так а де? Тут теж щелей нема, а тут а хіба що? Де? Я тут теж робив, щоб щелей не було, тут нема щелей. І залізла ж якось. Пузата і залізла. От в чому діло. Ну, зараз ми їм пакетики кинемо. Ось сюди ароматних. І хай воно, якщо залізе, поїсть і завернеться там. Де комбікормовий цех у мене, де ми ділимо корма. Столів, шуклятки, лежала півпачки, дивіться. О, погригла. Ось наділа пакет. І ось. Зараз починає холодати. І вони зараз починають лізти везде, де тільки можуть. Крис у мене немає взагалі. криси, я не одний не бачив. Раз побачив це в тому году ми да, побачив одного крисака. І я його зрав витравив і ми його Та забили. ні, года два назад. Года два, так? Да? А так я криси не одної в себе вдома не бачу в дворі, не в сараях, не де. Криси де в основному варене, де дерев'яні поли, що вони можуть внизу жити. А що як залізти ніде? В сарай в новий, там взагалі знаружи залівка, потім два метала, е, потім опять залівка, там тяжело залізти. Вон, повиїдала. Ну вона там хорошо, вона потравиться, ж вона там. Шуклятки прям залізла і смерть крисину з'їла. Ось сюди кинемо, хай доїдає. І на цю сторону. Та я ось сюди ж да, зараз розложу. Ось, пожалуйста. Їжте, туди не бігайте. Тут одразу встали, поїли в спокійному режимі. І все, не треба нічого видумувати. Отак ми миш травимо. Миш особо, якщо так протравлювати кожні дві неділі, миш особо немає. Там не скажеш, що раї. Єдине, в прошлом году, як він ще був на возвишеності, оцей вагон, на дисках газоновських чи звіловських. І була туди дирка під низом. Да, Вони лазили, поли дерев'яні, звісно, тут вони натворили, я ще не слідив півгода, а потім зайшов через 6 місяців, як глянув, а тут ці мішки погризені, цілий рой, єлі витравили. І отож я давай, думаю, готуватися на весь сезон. І так і наготовились, і ось зробили, що корм весь вліз сюди, туди в вагон, під навіс, в гараж. І там ще будемо брати, може, кукурузу. Ну, то пшениці більше 40 тонн. Лягло везде отак. І нормально, все побіг бегом, з мішками не мучились, ніде нічого. І все акуратно, мені подобається все равно фізичний труд, звісно, тяжелый. Буде ангар, буде намного проще. Я думаю, буде е, постепенно зробимо цей ангар. Там, звісно, що куски металічні, таке все. Ну, Будемо зварювати, построїмо, поваримо ці ферми, все зробимо і вже будемо. Уже не будемо так мучитися. Так, а це, мабуть, туди і розсиплю, так? Да? Ось отут лежало шуклятки і залізла, з'їла яд. Ну ну то хорошо, що вона його з'їла. А взагалі ми тут теж як. Е, тут то топовий доска, потім ОСБ йде і лінолюм. Ну, Знизу вони лізли в мене в щелі, але в щелі ми зробили вон. Між полами металічний такий угол. Типу як плінту, щоб вони ніде не могли залізти. Но ну, тим не менее вони лазять, даже ось двері ж відкриті цілий день, вона зайшла миша і все. Тут ми миш уже знаємо, ми їх травим легко, там біля крупорушки кидаю. вот е, так порозкидував. І вони все поїдають та все. Потім ходить чумна і ногою викинув та й все. Ну а тут хай. Ось тоже, аккуратно, все лягло, бів берег и все отлично. Лучше, чем я 1975 году. Вот туда. Чу, думав, то миша, то листочок якийсь. Осінь. Осінь, так. Да, Тут також влізло тільки 15-16 білбегів. І місце є, де розвернутися, трошки робити. Тобто так. Ну а тепер Сейчас э, е, покажу, расскажу рецепт, яким я кормлю і дам совет, як лучше кому кормить поросят на старті. От от йома, от воно родилось, почало їсти предстарт і як далі. По рецепту. Іменно який рецепт використовувати. Ну тут а, е, якби як би правильно вам об'яснити. Ну, во-первых, не всі поросята так ростимуть, тому що поросята в основному переведені. Ну, як переведені, дуже багато мішаних і переведиші. Ну, просто народі дворові. Поэтому не всі так будуть рости. Є якщо погані поросята, і хоч чим корми, воно тупо не росте і росте, ну так вяленько. Ну ви самі це знаєте, що є це факт, ну є таке. Якщо нормальне поголов'я, там з комплексу трьохпородний гібрид, рости буде так, що мама не горює. Знаєш, дивіться. Совєти для тих, хто корме в себе вдома, нездорове поголов'я, там один виводок чи одна і дві свиноматки. Я я б, е, допустим, советовав кормить на старте БМВД 25%. Самое лучшее. І починати, от, допустим, вони починають їсти поросята предстарт із 15-20 дня. От предстарт хай починають їсти. Ви забрали поросят, там, допустим, в 30-35 днів свиноматки, вони далі повинні їсти предстарт. І предстарт починаєте змішувати потихоньку із стартовим уже готовим БМВД. 15%. Ось я написав це в процентах, ну в кілограмах так само. То есть БМВД тоже потихоньку начинайте. 15% 15 кг БМВД, 85 зерновой группы. Зернова группа в моем случае тільки пшениця, у вас може бути ячмінь, кукуруза, пшениця. Я кормлю тільки пшеницею. Ви там уже у вас каждого своє. І потім по наростаючим 20%, то есть 20 кг БМВД, 80 кг зернової групи. І потім уже через е, днів 10-15 повністю даєте 25 кг БМВД, 75 кг зернової групи. У вас в общем виходить 100 кг готового корма для старта. І так переводите їх плавно, постепенно, щоб не було отечки, діареї і так далі. Тому якби не спішіть. Ну і слідить, щоб не було в них поносів, тому що саме що таке є? Погане, це поноси. Понос, воно потім не росте, дрище, ну тобто погано дуже. Лучше з БМВД. Е, соєвий шрот і премікс. Соєвий шрот і премікс це завжди ну, якби проблема. Во-первых, соєвий шрот він різний. Ну, який у вас соєвий шрот? Ви знаєте, от я свій знаю, який я беру. Я і дивився лабораторні показателі, тобто я знаю, скільки там білка, скільки чого. И то есть я в соєвому шорту, де я беру, я там уверен, мені там нравится. Поэтому я якби його использую. Макуха чорна. Соєвий шорт, чорна макуха, премикс. Премікс. В кого 2,5% на старте, іде, в кого 3, в кого 4. Ну я написав 4. Тобто з кожного по-разному. Хто ви там яким пользуєтесь, це вже дело ваше. І так само БМВД, дело ваше, яким ви пользуєтесь. Який вас там поближе, щоб покупили і все. Як я делаю старт? Соя 20, макуха чорна, ось оця семечки. 6, премікс 4, зернова группа 70. И в общей сложности виходить 100 е, кг готового стартового корма. Но ну, це я кажу, что не каждый порося так ростиме. И во-первых, саме поголов'я різницю має і сам соєвий шрот. Ви ж подивіться, зараз соєвий шрот є е, ціна 13, є 15, а є взагалі береш тонну 11. Ну які ж там е, білки, які там протеїни, неізвісно. Поэтому тут теж, якби, бо багато хто подивляться мій рецепт, то й мене поросята починають поносити. Ну а як ти хотів? Тобі ж треба постепенно, тобто починає з предстарта, переводити їх на старт. Я, допустимо, з предстарта тут підмішую свій вже готовий старт 100%. Я не постепенно, це я вам кажу постепенно, тому що багато людей неопитних здурували і все, і поросята в нього починають, а потім пише в коментарях, в мене поросята діарея в поросят. Понятно, що буде діарея. Тому я для вас пишу, постепенно переводьте. А я в себе кожен день контролюю, слідю насчет цього і якби стараюсь зразу присікати. Малейші якісь в мене признаки поносів, чи що я зразу це все присікаю то я даю 100% зразу. Предстарт підмішую його по чуть-чуть і все. І вони з предстарта, після тьома, предстарт так і їдять, починають їсти цей по чуть-чуть. Я підмішую, підмішую, підмішую. І так переходять повністю. Тобто тут кожен вже рішає сам, як йому проще. В принципі, рецепти всі однакові, але ну я ж вам кажу, тут е, роль грає тільки соєвий шрот і грає роль премікс. Зернова група, понятно, у нас в усіх вона одинакова, там пшениця, що яка в ній там. Що пшениця, що ячмінь, що кукуруза, це все одне і те саме. Я не вважаю, що воно одню якась польза. Це просто основна група зернових. Тобто там плюс-мінус білок, протеїн, воно все однаково, там різниця незначительна. Хто там ячменем, хто пшеницею, хто як. Я пользуюсь тільки пшеницею. Отак. Ну, думаю, об'яснив. Все, оце я так кормлю. Ось я оцих поросят щось сьогодні ми важили, перевів їх і забрав от свиноматки. Вони їли предстарт, потім по чуть-чуть мішав свій готовий. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І все. І прищовкнулись, вони ну, їдять вже давно обичний оцей корм. Подкислителі я ніякі в воду не додаю, нічого не додаю. Єдине, що е, прокалую буває амоксицилін при отйомі. Забрав амоксицилін, проколов і починаю, ну у них же стрес. Все одно може бути отечка і без сої, і без преміксу, вона може бути просто від пшениці. Це е, этот, кишечна палочка. Ну а може бути отравлення, не іменно тільки від сої і Тобто будьте дуже акуратні. Ну а там вже кожен сам знає, що як. Ось для новичків неопитних. Все одно тут так все не об'ясниш. Тут не так, що накидав і кормиш, і в мене все хорошо. Тут треба вникати в це діло, тобто вникати в поросят, щоб вони і Нігде ніхто нічого не заболів, не закашляв, не задристав і так далі. Тобто Це треба слідити. І тоді, відповідно, у вас буде результат, ось як у мене. Він у мене ожиданий, ожиданий. Сказати, що я не думав, та думав, я все бачив, як вони ростуть, я бачу. Кожен день замічаю, як вони ростуть. Утром заходжу, я замічаю, як вони ростуть. Так що то так. Оці, що пишуть мені у мене там такий вес у 2-3 місяці, я 20 років займаюся свинями. Ну займайтесь хоч і 30 років. Я ж не проти, я показую, як я кормлю. І там ото пічкать, хімію, колоті. Ну, корміть, як ви й кормите, просто пшениці і все. Зачем доказувати другим, нав'язувати своє мнення. То і все так. І цей корм кормите до. До 30 до 40 кг. Ну там хто по собі як. Хто до 30, хто до 40, а потім переводить на гровер, а потім вже на фініш. Я в предыдущий виводок не переводив їх на фініш. Я гровер подавав і потім просто ось макуха і і зернова група і все. Воно, якщо стартане у вас на старті, воно само хорошо і потім йде. Ну а там думайте. Сами решайте, сами. Будь или не будь. Всім пока.